Oh, pop, pop. واحد طب كيف فوق راسي زد حري زد حري ايه لا تخليه يطلع هيا امسك وقتها هذا موتور لبني ادم لا بني ادم مش مقلش انا انبطحت اضرب اضرب اضرب اضرب خبيز واحد نوك يا زلمه ما بابا اشتغل بالدنيا بابا فنش واحد وهي الفوق الحشيش هذا هو الحشيش وراكم سكواد ببجي موبايل ببجي لايت ببجي موبايل ببجي لايت كله نزل لي اياهم لا لا لا لا لا قبوه خط لا بيقولوا نزل في الاسم خط السلاح حكيت ولا ما حكيت انا؟ حكى والله آه. بيطف اجا هنن كانوا كلاتها لا الله الشيء واو ثلاثة جينا جيتر جينا جينا عندك خوي والله انا وين يا الله طلع الضرب أربعة اه جيتك جيتك جيتك واتش اوت في في وراك ايش اسمه هذا ايه المصنع الكبير يا بقول لك انت بشيت عليه من المحطه ربك شوي انت مصطفى شفتني؟ واتش اوت والله كفو ابو حمد وين المشكله 4 14 ما فيش روح شوي روح بس انا تعب بدمي نوك Bismillah. سكوادين هو سكوادين يا يا والله ترى طلعت على واحد طب كيفك وراسي زد حري زد حري ايه لا تخليه يطلع هير لك سكواد سكواد ها هذا موتور لبني ادم لاشي بني أيوة، ادم بس أيوة. مجلش انا انبطحت اضرب اضرب اضرب اضرب طبيب واحد نوك يا زلمه بس بابا استغرب بالدنيا بابا على سكوادين سكوادين فنش واحد وهي الفوق ابو الحشيش هذا هو الحشيش تتهري على الدرج اي واحد وانت مني هذا ياخذ السيارة هذا هذا ابو الازرق طلع على برشه وعم يطبوا ثلاثة فوق راسي بقول لك ما جينا طبنا بيناتو يا سلام زين ولا طوطو يبقى حريمات تغيير في اللعبه بروزوكا شفت انا البطح واحد انبطح في الارض راس انبطح في ارض لا ما بقي you قوم او او فلا والله هو شايف سلاح بايده الجحش طب سلم اهو Marked a location. عم برقد مثل الصياح ده لا تخليه يفنش انه انا رفض انا شايفه ببكشي طلع ما طب Marked a location. Watch out! Wait. خالصين لا هذا بيت في واحد طيب بنوكو هذا هو فوق فوق ثواني بس هيا اجيب من هذول القطلفة يلي لا لا لا لا لا واتش اوت ايش بدك؟ نوك نوك واحد حبيت اثنين انا بس الثالث اثنين marked a location marked a location ايه هذا هذا طلع ال... طلع من الزوم هذا طب Atale, atale. Evet. Neyse, yordun. Marked a location. Watch out! دمه ناطة خالص Watch out! Someone has been here. يلا مسموح مرة يقعد استنى ابدل الدرع ما فيها بنزين نزل حشيش طب لهم واحد الحشيش اللي نوقتوه Watch out! هذا اللي نوقته انا Watch out! Enemy. Watch out! انت حلو انت كل اشلاني انت ليش ما تيجي على تليفوني انت حلو انت كل اشلاني انت ليش ما تيجي على تليفوني انا زماني ما يسمع صوتك زماني ما يسمع